Всем привет, с вами я, Александр Кмутит, и сегодня мы будем открывать вторую посылку с Алиэкспресс. Начинаем. Это, наверное, на телефон чехол пришел. Сейчас мы откроем и посмотрим. Ну, смотрим. Это стич. Ключ мне пришел на телефон. Хоп, Берем так, так. Ой, он не открывается. Тут у нас какая-то бумажка. Непонятная. Вот такой вот чехол качества И он подходит на мой телефончик. Вот такой теперь телефон с чехлом будет. Классный. Ну ладно, вот такое маленькое видео. Всем пока!